तो है guys welcome to back my channel new video जिसमें गैस काफ़ी सारे बनता बंदे बता रहे हैं कि गैस टोटल गेमिंग का Herobrine S M P secret वो कहाँ पे तो चलिए गैस आपको मैं बताता हूँ गैस और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं तो करो लाइक कर दो सब्सक्राइब नहीं करो सब्सक्राइब कर दो गैस तो चलिए गैस ये गैस मैं सवाईवा में नहीं खेल रहा गैस क्रिएटिव में खेल रहा है इसलिए गैस आपको ऊपर से दिखा चलिए तो गैस हम वाशिंगटन में चलते हैं वाशिंगटन डीसी का वो अपना secret Herobrine S M P है गैस तो चलिए गैस और ये बिल्डर यहाँ पे आ गया है तो गैस और ये कुछ मशीन वाला दिख रहा है गैस तो ये गैस अच्छे भाई का secret Herobrine S M P है गैस जो की जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे क्या गया जो लीक हो गया है गैस जो कि बहुत ही बढ़िया वाला बना है और ये हमें क्लिक करेगा गाइस वाशिंगटन बिल्डिंग्स बना हुआ है गाइस अब आगे देखते हो गाइस यहाँ पे बहुत ही बढ़िया सब बनाया हुआ है भाई ने उनके साथियों ने गाइस तो उसका लुक आगे से दिखाता हूँ तो गाइस देखो तो गाइस ऐसी सारी बिल्डिंग यहाँ पे बनी हुई गाइस तभी देखो अभी तक लाइक नहीं करा लाइक करो सबसे अच्छा तो अब गाइस गाड़ी में बीत जाते हैं गाइस गाड़ी ओ भाई साहब गाड़ी तो देख लो गाइस गाड़ी में बीतने के बाद गाइस हम पेशेंट ऑफिस में जाते हैं यहाँ पे क्लिक करते हैं क्लिक करने के बाद ये कहाँ पे आ गया मुझे पता नहीं गाइस